पूरी वादी में आज चौथे रोज़ भी मुसलसल हड़ताल जारी है जबकि हुकाम ने अब तक का सबसे सख्त तरीन कर्फ्यू नाफिज किया हुआ है सरकारी आदादशुमार के मुताबिक अब तक तीस अमवात वाक़ हुई हैं जबकि पंद्रह सौ से ज़्यादा जख्मी बताए जा रहे हैं अच्छा। ब्रदर क्या मास लगो सड़क पेट बिहत आई आर्मी देवसर नजदीक कैंप सू आर आर आव तो लड़का आई सड़क पे बिहत तमो चल टारगेट फायर बस ये मसल बटवार तकरीबन अगर یِمن کَتھ چھُ فایر آمُت یِمن حظ چھُ ییٚتٮ۪ن حظ ہٲلِس حظ آمُت فایر تَتہِ کۭتیاہ گٔے تُہٕنٛدِ حِساب کۭتیاہ گٔے تَتہِ زخمی تَتہِ حظ ٲسۍ تقریٖبن کیٛاہ بوز گٔمٕتۍ منٛز تقریٖبن شُراہ لٔڑکہٕ حظ زخمی Thank you. टोटल डेथ जो यहाँ पे हुई है वो छः ज़्यादातर ये कैजुअलिटीज़ किससे हुई हैं बुलेट इंजरीज और पैलेट इंजरीज ठीक है आपके स्टाफ पे कहीं पे कुछ ज़्यादा तो नहीं की गई हाँ उनका वो जो हमका आइडेंटी कार्ड कहा था गवर्नमेंट ने हमको ट्रीट किया जाए as this pass but it's not been acknowledge anyway तो स्टाफ वगैरह की आपको किल्लत तो नहीं हुई हमने तो यहाँ पे स्टेशन ही कर दिया स्टाफ को